Thank you. Vices Octavia. Bersediakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan keras hati? Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami? Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan diri? Adakah kalian berdua bersedia menunaikan kewajibanmu di dalam hidup perkawinan dan keluarga di dalam gereja dan maka tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan ini saya persilakan masing-masing menjawab pertanyaan saya Antonius <clears throat> Maukah saudara menikah dengan Octavia? Ya. yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka. Octavia, maukah saudari menikah dengan Antonius yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka? Iya, Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebaikan. Allah, janganlah diceraikan manusia Ya Allah sumber kesetiaan berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini. Antonius kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan ya kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan